Hammaga salom, bundan 9 ta video oldin Realme 9i telefonini obzor qildik. Endi esa Realme 9 Pro telefonini obzorini boshlaymiz. Dizayni juda ham chiroyli. Orqa qismi ko'rinishdan shishaga o'xshaydi, lekin aslida plastmassa, yon tomonlari ham. Faqat azgina kamera obyektivlari korpusdan ajralib chiqibdi. Nechova bo'lib turadi, o'rganib qoldik. Korobkasidan chiqqan chiqvorni ham taqib ishlatsangiz bo'ladi. O'ng tomoniga kelsak, отпечатки va telefonni blokka soladigan knopkasi bor ekan. Chap tomonida ovozni baland past qiladigan joyi va past tomonida esa 3,5 mm audio jacki. Kolonkasi telefonga energiya beradigan USB Type-C porti bor ekan. Ekrani 6.6 dyum, AMOLED emas. Agar AMOLED ekran bo'lganda, blokdan ochadigan atpechatkasi ekran qismida bo'lardi. Lekin buni ekrani IPS matritsa. Full HD Plus va 120 Hz ishlaydi. 60 Hz da ishlatadigan odamlarga juda ham tez ishlayotgan bo'lib ko'rinadi. Protsessori Snapdragon 695, 8 yadr, video kartasi Android 619, 6 nanometr. Asus esa 6 GB va 8 GB. Ichki xotirasi 128 talik. Ya'ni 6 GB 128 talisi bor yokida 8 GB 128 talisi bor. Juda yaxshi tomoni qo'shimcha virtual Azu 5 gacha qo'shsangiz bo'ladi. Bu degani, misol uchun qo'limdagi 8 GB Azu bunga yana 5 GB qo'shimcha Azu qo'shsam 13 GB Azu bo'ladi. faqatgina xotiradan 5 GB joy oladi. Batareyasi 5000 mAh bemalol 2 kun yetadi degani emas, sababi bir zigamaga erishishlikda shunda bemalol 2 kunga yetkazsanglar bo'ladi uning uchun ekran chastotasini 60 Gz ga qo'ysanglar 120 Gz ekran ishlatib yurgan odamga 60 Gz yoqmaydi Ya'ni bitta fishkasi avto rejimga qo'yib qo'ysanglar programmaga moslab ishlaydi misol uchun youtube ga kirsangiz 60 Gz ishlaydi instagramga kirsangiz 120 Gz ishlaydi kamerasi 3 tadan iborat ekan asosiy obyektivi 64 megapiksel sherik obyektivi 8 megapiksel a makro kadrlarni oladigan obyektivi esa 2 megapiksel Endi esa shu telefonimizda olingan rasm videolarni ko'rishingiz mumkin. за 4G da ishlaydi eSIM поддержка qilmaydi NFC si bor OTG qabul qiladi USB fleshkani ko'radi через переходник orqali korobkasidan zaryadchi komplekt chiqadi plus o'zini original chexuli bilan birga ikkita sim karta bir vaqtda ishlaydi lekin qo'shimcha fleshka qo'shmoqchi bo'lsanglar bitta sim kartadan voz kechasizlar shaxsiy fikrim bu telefon menga juda yoqdi faqatgina ips ekranini inobatga olmasak shunaqa gaplar Hammaga rahmat, kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing. Bu telefonimizda sizlarga yoqqan bo'lsa va uni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, sandiqshop.uz saytiga murojaat qilishingiz mumkin.